Oi. Antes do vídeo começar, só quero avisar para vocês que nós estamos quase chegando a 50 mil inscritos e terça-feira a gente vai bater 5 anos de canal. 5 anos. Eu, eu, eu, eu, eu, hum. eu não sei o que fazer, tá? Mas só quero agradecer aqui, muito obrigado a todos vocês que assistem meus vídeos, que dão like, que se inscrevem e tudo. Que esse ano foi maravilhoso pra mim, tá? Muito obrigado mesmo a todos vocês. Agora, fica aí com o remix de Talking to My Friends Remake.